دین دین یورپ فریاد سے افرح دل آئے فریاد سے اقبال کہنا میں یورپ وچ ویکھیا او تے جناب تاڑیاں نال بھی زیادہ من میں کہ کی ویکھے کہندا اٹھو اپنے مسجداں دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو مسجد نبی شریف دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن دی خود حفاظت کرو اٹھو ڈاکٹر رافیہ صدیقی خود چھڑاؤ اٹھو فرانس دے ظالم دا سر او خود کٹو میں کہ کی ویکھے اوتھے میں لگا شرع یورپ بے نزائے کی کال برا کرداس پر گرگا حلال نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزنا چے امید کشاد اقبال کہنا میں یورپ وچ ویکھ کے پورا کفر کٹھا ہے کہندا جتھے مسلمان بھیڑ لبے اونوں کھا جاؤ کہندا اوتھے تے اتفاق ہو گیا اس گل اوتے میں کہ پھر کی کریے کہن لگا اٹھو اپنی بات خود کرو کفن چورا کولو تانوں کی امید ہے میں کہتے ساڑے جلے لوگ مولوی بھی تے پیر بھی تے ٹی وی تے بہ کہ کہنے اقوام متحدہ نبی کی عزت کے بارے میں قانون پاس کرے میں کہا تو کی کہنا کہنا در جنیوا چیز خیرت مکر و فن سید توئی میں شوان اخشیر من کہنا جلیا اقوام متحدہ یہ گل ہوندی مکر کے فریب ہوندا اقوام متحدہ مودی تے ٹرمپ بیٹھ کے کہنے میں افغانستان نو نہ بلیندا تو کشمیر نو نہ بلیندا کہنا تینوں جلیا ہونا پر امید ہے کہنا کدی بھی نہ سوچی نقطہ کو نبی گنجت کی ویکھے کہندا او تے اتنے فتنے سوچے جاندے نے اسلام تے مسلماناں دے خلاف جڑے لکھن وچ تے نہیں آندے لیکن او فتنے جدو ظاہر ہوندے تے پوری دنیا تباہ تے برباد ہو جاندی اسی انہاں دیاں گلاں کردے ہو میں سانو بلاو ٹی ویاں تے اسی امت مسلمہ نوں دسیے کہ اقبال کی گل کر گیا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اتوں دا سے بال اوے مصطفی قادری نوں پھانسی لانا کفر راضی ہو گیا اور چوڑی نو واپس انہیں بھیجا کفر راضی ہو گیا اور بدکاری دے دل پر میں مشرف پاس کیتے راضی ہو گیا اور ختم حکومت سے ڈاکر ماریا نواز دے راضی ہو گئے میں کہ اقبال تو دس تو کی کہنا کہنا نا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تبدہ کے لمبے پہ کے فرانس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور وہاں جو دہشت گردی ہوئی میں نے کہا حضور کے گیارہ فیصلے تم نے پڑے نہیں تھے نا رسول اللہ کی ظاہری آیات میں صحابہ گیارہ صحابہ عمل کیتا بغیر دس سے حضور کے گستاخ مار کے آئے رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کی حضرت فاروق اعظم کے زمانے بہار بچیاں بغیر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا جنہیں حضور کے خلاف گل کی تھی حضرت ابو ریرا گورنر رفیا الہ عمر مقدمہ حضرت عمر دی بارگاہ میں چلا گیا بچہ ناموس رسالت دی خاطر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا حضرت عمر فرمان لگے الان عزل اسلام فرمایا ہونے ہی تو دنیا نو پتہ چلیا کہ وڈے تے وڈے نکے وچ کتنی غیرت ہے